Dame i gospodo, ovo je Pikachu. Pikachu je pratio Sotorine korake, te se pomamio za istom stvari i zapleo istu zamku. Kako je noć i kiša, meni se ništa ne da. Umjesto da jašim do prokletog Maksimira, ja sam tišao par ulica dalje, pa ćemo istovariti Pikachu u kanalizaciju gdje će se opet spojiti sa svojom obitelji, ako ne sa svojom, onda s nečijom tužom. Recimo, lights, kamera, i nemoj mi pas na cestu učute ili nešto. Ide, pa, pa Pikachu, pa... pa. Pizdo! Aj, iziđi van kad ti kažem da iziđeš, bože, isti si sotona. Aj van, van, van, van. Van. Ups. Malo je otišao prema staračkom domu. Ali to nije bed, nadam se. Bar za njega. Starci vole miše, Jest, ne znam. U svakom slučaju, s Bogom Pikachu, ugodna ti zabava.